Hello tout le monde Je suis vraiment contente de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc là, euh, je suis une semaine à Londres, dans la ville où j'ai vécu 6 mois. Euh, ça me manquait énormément. Donc je vais essayer de vous amener avec moi. Euh, j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, je vais manger et ensuite je retrouve une amie Devina pour faire le shopping. Et ce soir, je vais aller voir mes collègues, enfin mes anciens collègues Adidas pour un petit verre ça y est, j'ai été manger, j'ai été à Zia donc c'est un endroit que franchement j'aime beaucoup. Ça fait un peu coffee shop, on peut luncher et euh, bruncher. J'ai pris une quiche au poireau avec euh, une salade euh, avec des petits légumes grillés dedans et en dessert un banana bread, donc c'était vraiment une tuerie. Hello Je vais au studio. Alors, euh, ça va être euh, triathlon. I'm burning. I'm dying. Look at the sweat. It's amazing. I'm like a beetroot. <laughs> hey, so we just finished the triathlon. Yes. And we are now treating ourselves. We're going to go and have vegan pad thai at Vox Park in Shoreditch. du coup je suis en route pour aller chez Fit, donc c'est une salle de sport en fait vers Fulham et je vais retrouver Barbara. Alors là je suis en route pour le studio. J'ai pas arrêté d'enchaîner niveau sport et demain je retourne encore. Là, je suis en route pour un atelier poterie euh, avec euh, du coup Alex des Soul Sisters. Et ensuite, on va aller faire du ski. How is it? How are you? How's it? Ah, sweaty. Davis killed us. Ah! Euh, là, je me rends chez Cycle pour faire euh, une séance de rail de 45 minutes avec Kia. Et du coup, je viens de prendre une douche euh, après la séance du sport, donc c'était vraiment top, on a vraiment transpiré. C'est vraiment sympa parce qu'en gros, on est dans le noir et il y a des petits néons un peu partout, il y a vraiment des jeux de lumière c'est vraiment cool pour transpirer. Et euh, là, je pars faire du shopping. Hello, welcome to the studio. Bon, je viens de finir le travail, maintenant petit shopping. Eh oui <laughs> moi je, moi, je peux plus dépenser. Mais maintenant, on va dépenser l'argent de Justine. <laughs> voir euh, l'illumination des euh, décorations de Noël à Regent Street, euh, c'est juste magnifique. Bon, on a raté le concert. <laughs> on a raté le concert. on, a on allait faire du shopping. <laughs> Alors vous devinerez jamais si bien de nous arriver. On s'est fait en fait interviewer par une chaîne euh, chinoise. chinoise. voilà. Nous retrouver <laughs> à tout hasard. alors on vient juste de filmer en fait euh, une vidéo workout avec les sœurs euh, Soul Sister, Kia et Elise. Vous pouvez retrouver le workout complet sur ma page Instagram. I'm Kia and I'm so happy to have Justine here in London and she's leaving today. Hi! We're the Soul Sisters and we have the pleasure of been hanging out with Justine for the last week. It has been amazing having you here. We love her, we miss her She's a lot. the best, we're gonna miss her. Yes. Donc voilà, merci de m'avoir suivi tout au long du vlog. J'espère vraiment que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai pas envie de partir.